silakan keluarga pengantin, pengantin mereka, keluarga yang punya hajat. Bos Randegan mana Bos Randegan? Ini Bapak siapa? besar. Iya, eh. Hei. Asik. Teteh Wait a Vossa mãe, vossa mãe, vossa mãe terus, vossa mãe. Bos karabot mana bos karabot, bos karabot. Hey hey hey hey hey hey. hey. Apakah rasa? siapa ya